ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪವನ್ ಸೊ ತುಂಬ ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಈ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಿಂದ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅವರು ಒಂದು ಲೈವು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅವರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಈ ಹೋರಾಟ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಇದ್ದೆ ಜೈಲರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಥರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೃದಯಗಳು ಮಿಡಿದಿವೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಾರಿ ನಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೆಲಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ರಿಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and don't mind thanks all what ಈ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿರೋಧಿಗಳ ತಂತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ back on track we will fight legitimately legally and keeping all the morals in the mind so possibly ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ but still I am very happy that ಏನೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and she is there here uncle is here okay ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು and I should thank each and every one ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಓದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ I didn't have any communication other than the newspaper ಪ್ರತಿದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು and talking about a jail jail is not that bad really it's it's really wonderful ನನಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನ ಜೈಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಜೈಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಾನು ಜೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಡ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೆಡ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ especially the youngsters who been appointed as police ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ they are really wonderful guards ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜೈಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ನನ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ personal experience the jailers are really gentleman guards ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಫೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಜೈಲ್ ಅಂತ and I should thank entire jail ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಡಮ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ನನಗೆ ದಿನ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ Nagu and team kitchen team ಏನಿದೆ kitchen team is my favourite ನನಗೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಮುದ್ದೆ ಕೊಡೋರು ಮುದ್ದೆ ಕೊಡೋ ಜೊತೆಲಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಕೋರು so kitchen team is really wonderful ಒಂದು ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ most of them are engineers ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಡೆದೋಯ್ತು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ most of the more engineers around ಸಾವಿರ ಜನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ and there are P H Ds ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ most of the more engineers ನನಗೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿಂದ ಟೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ಡಿಸ್ ನೋಡೆ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಅವರ ನೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹೇಗೋಯ್ತು ನನಗಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಏನೇನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಜನಗಳು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಟ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಅವರು ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅವ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನೋ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರ ಕೊಲೀಗ್ ಜ ಕೊಲೀಗ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅದೇ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ನಮ್ ನಮ್ಮಂತ ಯೂತ್ಸಿಗೆ ಅದೊಂದು ದಾರಿ ದಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು result pass or fail next ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಈಗ್ಲೂನು ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವ ಇವತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಹೋರಾಟ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧಗಳ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರು ಮತ್ತೆ ಸೈಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇವರು ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಸಿ ನನಗಂತೂ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜನ ನಾಗರಿಕ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನನ್ ನಾನು ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನೆ ಅನುಭವಿಸೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಯಾರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಶ್ರಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್